электростатикалык талаанын сүрөтүн көрүү үчүн тажрыйбаларда нерсенин майда бөлүкчөлөрүнө электр талаасы таасир эткенин карашат айнек кюветага илешек туюк диэлектрик куябыз ага манка бөлүкчөсүн себелейбиз электрофор машинасынын уюлуна электрод туташтырабыз электродко заряд бергенде суюкта электр талаасы пайда болот электр талаасынын таасиринен улам бөлүкчөлөр айланып күч сызыктары менен бирге тизилет алынган сүрөттү экранда көрүүдөбүз күч сызыктары туюк эмес экенин эскертели электр зарядын көбөйтөлү эми кюветага эки электрод жайгаштыралы электродторго алгач бир түрдүү электр зарядын берели ал үчүн электрофор машинасынын уюлуна электроддорду туташтыралы суюктукта кайрадан электр талаасы пайда болот бирок күч сызыктары өздөрүнүн конфигурациясын өзгөрттү күч сызыктары туюк эмес электр зарядынан башталып аягы бүтпөйт эгерде экинчи электродду электрофор машинасынын башка уюлуна туташтырсак анда ар түрдүү заряддан пайда болгон электр талаасынын мүнөзүн манка бөлүкчөсү күч сызыктары аркылуу көргөзөт эми күч сызыктары бир оң заряддан башталып терс зарядынан бүтөт бирдиктүү электр талаасын демонстрациялаш үчүн тегиздик түрүндөгү зарядталган электрод колдонсо болот манка бөлүкчөлөрү бири бирине жарыш тизилүүдө ар түрдүү заряддалган пластиналар ортосундагы электр талаасы өтө кызык болууда электрофор машинасынан заряддалган ар түрдүү пластиналардын ортосунда манка бөлүкчөлөрү горизонталдуу жарыш тизилүүдө электр талаасынын күч сызыктарынын багытын көргөзүүдө мындай талаадагы болжол менен бирдиктүү майда бөлүкчөлөр электроддор ортосунда жайгашты